Takže ahoj všichni, jmenuji se Simona. Před čtyřmi lety jsem na SOASu studovala migraci, rozvoj a mobilitu. Eh, byl to magisterský program eh, na rok. Ten rok jsem se tady hrozně moc užila, potkala jsem spoustu hrozně zajímavých a inspirujících lidí, kteří mi opravdu ujistili v tom, že to, co jsem studovala, je důležité a určitě mě obohatily do dalšího života, takže bych vám ráda studium na SOAS doporučila, protože je to vážně jedinečná škola a když už slaví těch 100 let, tak bych jim do další stovky popřála opravdu to nejlepší, protože se to pak zaslouží.